Alors à la base j'avais mis mes instruments dans ma chambre. mon synthé, mon ordinateur, ma table de mixage, tout ça, tout ça. Mais en fait ça va pas parce que déjà il n'y a pas assez de lumière pour filmer dans ma chambre. Ensuite ma fille dort dans ma chambre encore. Et ben, le matin quand elle dort, le moment où je peux bosser, eh ben, j'ai pas envie de la réveiller hein, en... en commençant à faire de la musique dans la chambre. Le problème c'est que il y a la rue, il y a euh, une, avenue avec beaucoup de passages juste sous ma fenêtre. Donc euh, pour enregistrer les voix avec un micro statique, c'est pas le top. Un EP pour le printemps 2020. Voilà l'objectif que je me fixe. Un EP en français, dans le même style que ce que j'ai fait jusque-là mais en français. Du synthé, du piano, de la guitare électrique, des, voilà, des effets un peu crades mais travaillés de façon à ce que ça soit joli, des sons d'ambiance, une voix plutôt légère et aiguë et planante, des textes euh, très imagés, très symboliques, flous, Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est euh, réécouter les daily songs que j'ai composés cet été et en sélectionner une ou deux ou trois, je sais pas en fait. Je vais réécouter ce que j'ai fait et voir euh, celles que j'ai envie de garder, j'ai déjà ma petite idée. Et puis ensuite continuer à en composer des nouvelles. Donc toujours dans l'idée du Daily Song Challenge, c'est-à-dire euh, composer des choses qui me viennent comme ça sans chercher à faire des trucs bien et laisser les choses venir quoi.